Belajar menulis dengan gerak tangan Nama-nama buah A E E L Apel A E E L Apel Jeruk J E R U K Jeruk J New one. M A L O N. Melon. M A L O N. Melon. Korean. A durian D U R I A N durian Salah. S A R